ördek sınıfı. Bahar günlükte ördek iltimas. Sizden sınıfı iltimas. Ördek. Ördek. Sınıfı yok. Köklerden yerge düştü. Rüzgar ala hurcununu kıştı, avaz endi kol geçti, bo'ydog'liging yaxshi edi Yok har nimani xohlovchi yo'q edi sendek ovchi yo'q edi sendek o'qituvchi to'g'risi senchi buni bolalar yoshab kechgacha yurmagansan kechasi nechchida kelsang ham yo'q edi shu tergovchi bo'ylovliging yaxshi edi ona ko'ngli bolada ona ko'ngli bolada bola ko'nglim dalada o'zim aytaman gilos yeydi chillada bo'ydoqligi yaxshiydi gilos yeydi chillada bo'ydoqligi yaxshiydi avazbek o'n mingtalik o'sabdi do'stim sharmanda kel do'stim uyat bo'ladi teginda zo'ri bor avazbek teginda do'stim mana shu o'n mingtalik bugun kelajakda senga aytadigan gapi bor bo'lsin bugun senga aytadigan gapi borda kelajakda sizni juda ko'p ko'rdim bog'dan rossiyadan ham kelasiz bo'ydog'lik ham tugadi alo alo tugadi endi alla aytasan bo'ydog'liging yaxshi edi İlandım dep unutvarmayın cürelerni Çayxonayu yog'li palov to'ralarni Va seni dastingdan seni şu shu jamshid uyday hech baqidan topadi Endi tepib bukmang taqir ko'ralarni Ulug'masin kuyov bolam ulug'masin Ulug'masin